kampala tumale okutunulira emmome mwami nobert mao yatugambye ekibiina kyabwe kirimu emmome emmome ziri mu kibiina kya dp <laughs> ah, kiri wano kiri wano kiri wano kiri wano oo oh, oh, tugenda kulaba emmome infact yatuwadde obubonero kuwalabira emmome era kati ŋenda kuwa naawe obubonero buno nobert mao bwe yatuwadde bwona otandika okuba nga obwetegerezo ojja kubaako abantu b'otunuulira mu kibiina kino ogambe mm, eitegeeza gundi mmome chekesa ne gundi mmome <laughs> yatuwadde ebyokulabirako nti bwolaba omuntu bwati ne bwati oyotegeera nti mmome <laughs> si muntu muneyo mmome <laughs> ayabas kabaka kyakunyumirako e nairobi nodde ekampala nogamba ekiri mu opposition ah, kaguta oo oh, oh, bannange obaani yalimuwa saalukuwa wanna omwana wange nziremu gundi ezo nziremu series ezo ezamusajja mukulu <laughs> buli lwalabanga tusemberedde tuti ngaagenda nga abatabula soka nakuba akasimu kati <laughs> gundi babadde ba <laughs> eh, yongeramu kasukaali batabule seven wallayi alirina ayabaasa ayabaasa ayabaasa njalinukuwa gwe kwata mpola kamale okujja owuno oba kamale okudda tulabe emmome seba emmome zatandise n'okwekubira akayimba kyokka nobert mao mau nowekibiina kya dp emome zatubidde kukyama zekubidde akayimba sebo <laughs> mbumuliwa emome zinange ezakola mukekayimba kowulirako munange nga tugenda mu dp bwe tutuuka mu dp eno gyensanga omusajja kawandula bigambo bamuyita nobert mao senkaggale wa dp nobert mao akangudde ku ddoboozi agambye tusirise okumala ebbanga bantu mmwe mulowooza nti yemmwe abaasoma era abasobola okwogera abalala ffe tetusobola kwogera naye kati kambaatulire oba mwatukoowa naffe twabakoowa mwana wange nobert mao president geno kibiina kya democratic party egumire agambye tukizudde lunaku lwaleero ekyamazima ekibiina kyaffe kino nga tannabagenda mu luganda yakozesa ekigambo kyabadde kyabalumpenis <laughs> yagambye nti abo abagezaako kati okunjolonga era abagezaako okunjogerera amafuukuule alumpenis and people of questionable character lumpenis hmm. lumpenis kalula tovunula tovunula bye batakugambye lumpenis ako neetaaga kakopa mu dictionary lumpeni omuntu oga nti eh, <laughs> lumpeni omoleka dictionary yange wankyeŋŋamba eh, kyeŋŋamba kyeŋŋenda nakyo kyebayita lumpeni kati gwoteekewo ekigambo ekijjamu ekyo nobert mao kyakozesezza lumpeni ezo omuntu ali lumpeni abeera kiki gwebayita lumpeni maloke dictionary yange ŋŋambye lumpeni used to describe people who are not clever owell educated hmm? dictionary kieno sikuliki cambridge <laughs> kankubuli ejembejja temubintekako cambridge english dictionary eŋŋambye lumpeny ye muntu atya kino kikozesebwa to describe people who are not clever okwogera ku muntu okugirayo omuntu atali mugezi eh, dictionary etya etya kuteekawo nti omuntu omusiru kubanga omuntu atali ok kale tugende n'ekyo okunyonyola omuntu atali mugezi owel oh, educated oba omuntu nga teyabugumizibwako kimala and who are not interested hmm? to learn more era omuntu oyo aba teyettanira nakwagala kuyigayo kyatamanyi be bayita ba lumpenes katudde ku mboozi kalefumita emboozi ya nobert mao agambye abagezaako okumukanyugirira zibomu ezo lumpeni eziwedde emirimu they are not clever are not well educated are not interested in learning more dictionary bwetyo bweyegambye and people of questionable character abantu bano tulina okugenda mumaaso nobuba noonyerezaako gweoyinza okulowooza nti oli ne mukyala munno oli ne musajja munno naye nga kyali kirala bwatyo nobert mawe agamba abantu bano batwogeredde amafuukuula ebbanga ddene ekibiina kyaffe kigenda mumaaso n'okukola emirimu gyakyo naye nga kyenkana babadde nga bakivaamu edda wiki tujukubye emabega waliwo abaka mu paalamenti abaalabikako ne bavaayo ne batuuka n'okugamba ensonga tuzitwalibwa igigi ekibiina kyaffe kino bano abasajja bakulu bakitambuzanga we baagala bakitambuzanga we baagala tewaliwo accountability nobati mawo akola bibye siranda hmm, sekutale gino akola bibye kwegamba eh, n'otuuka n'okulemererwa okutondawo okulonda hmm, grassroot elections semateeka wekibiina naye nemutuuka okubanga temumusaamu kitiibwa ebyo byona byona nga babigamba omwami nobert mau nga nobert mau asirise senkagale wa dp kati bingi senkagale oluvannyuma lwokusirika okumala akabanga nawulira nga abikooye era wamala obikoowa nagamba nsirise bantu mmwe kati kambalangire yagambye njagala okuba nga mpakanya byonna ebigenda mumaaso lobubaka nokuba nga bitwogerebwako si bituufu era neetaaga okutegeeza buli muntu yenna mu nsi muno nti kabeere senkagale wa dp tasobola kusazaamu kusalawo kwa national executive committee kyeba esazeewo kati abagamba nti nze nali nyegere mu kulonda kuno mbewuunya naawe agamba bino byemuli ebagenda mumaaso nokubanga balebuukalebuuka nabyo abamu ku bamembazi baffe ab'ekibiina abamu ku bo kweggamba balina divided loyality akulaga nti memba wa kibiina kya dp naye ate omutima gumusuula mu kibiina kirala kati those are people of questionable characters bantu betwetaaga okuteeka maybe mu kakuŋunta oba akasengejja tumale okulabira ddala balina ebisaanyizo ebibafuula abantu ono agamba nti okuva omwaka 2010 abantu abo tubadde tubalaba nasantege sebagala bwe yajja twalaba a lot of lumpenies came into the party hmm? laba enkuba bwefudde mbe ekampala bannange oo oh, oh. buli lwefudde mbanojjukira abantu abali ku lwennammere ya rabbi bantu bo okuva wano empereero kugenda nammere genda buwambo nojjukira abantu bo okuva wanene ekanyenyakirira mu kakungulu zone kuva ku gaazi yambuka abali mu kisenyi ebyo byebikugjira mu bwongo o oh! mungu tuwe enteekateeka ennungi tusobole okukolera abantu baffe insha allah naye ngaekampala enkuba etonya nobert mawo agamba haji nasa ntegesebaggala bwe yajja twalaba mene lumpenes lumpeni ndabakubudde kibategeeza bantu bwe tebabeera bagezi hmm? tebagala tebetania nyo nakuyiga tebasoma nyo kimala naye bali awo nga tebategeera kwegamba n'emisingi dipi kweyimiridde era abo bo dipi bagirabanga miru kaadi gye balina okukwata bagende basobole okufuna essowaani y'emmere the sebagala wave swept a lot of people into prominent positions of the party nti embuyaga mwami sebagala nasa gye yajja nayo yaleeta balumpeniza abo abamu bwemala okuba nga ebaleese mukama katonda n'atugerera ne batandika okgenda maaso n'okuba nga batubonyaabonya tukola bizimba kibiina ate bo bakola bizimbulula kibiina sekulikimala okufuna eddoboozi lya nobert mawu wanno bino ebisinga yeetaaga okubyeyogerera nobody mow please come over nobody mow come over what is nobody mow please bicyangu bino biyugiriri bantu bano obalangira ekyo nakyo kigwe ah inside story waliwo bamemba bafe abewunzise ah, abaagala okugenda n'embuyaga abo bamemba mu kibiina kya dp bewunzise baagala kgenda nambuyaga anti yinongiraba mu kampala oyo bamuyita nobert mawo senkagale wa dp naye twagala kubalabula nga bwolaba embuyaga ereeta weevu mu nyanja ekyenyanja ekisiru kisobola okulooza nti enyanja ligese kyo nekigoberera nekigenda mpaka ku biiki oluvanyuma amazzi ne gaddayo kyo nekifiira ku biiki ebyo ebyenyanja abaganda bye bayita emome tuyina emmome mu democratic party ekyo nkitegedde lunaku lwaleero emmome ndowooza zabadaayita lumpenizi bwatu bakivunudde lumpenizi mu kibiina kya democratic party mulimu emmome senkagala ayogedde ate senkagale kasitayogera ani awakana senkagale kanyuga tugenda kubeera nemmome nyingi ezigenda okufiira mu biiki abamu bagenda ne bavuganya independent ezo zemmome kati bakomyewo mu dp baani abo abavuganya independent kugamba mu kulonda okwayita mubanzijukize <laughs> ezo ze mome anti agenda kuwa ebisanyizo ebikwoleka kyebayita lumpin agenda kuwa ebisanyizo ebikwoleka kyebayita mome bagenda ne bavuganyanga ba independent tebakozesa kaadi ya kibiina kya dp ezo ze mome kati bakomyewo bakola batya ekikolera ku mateeka naye abamu tebayiga batandika emize egyo nga bali mumyaka gyabiri kati bakaddiye balina n'envi bali mumyaka gyataano bani abo kubanga buli lwogamba nti besimbawo nga ba independent nogamba nti batandika emize egyo nga bali mumyaka nga abiri kati bali mumyaka ataano owo bonna bonna nakusomera kwolabira kibayita emome mhm. kati nze kamale okwekubyakubyamu ono katonotono mumale okubuuza abantu banno abajjira ku independenti abali myaka emeka naye sooka omaleyo ndyoka enkaleete wano naye obalooza weevu erina okuvuga ekibiina embwa yesobola okuwuuba omukira naye wabula omukira gw'embwa teguwuuba embwa kati abantu abo egyo mikira emikira egyo tegisobola kuwuuba mbwa ekibiina kya dp embwa e kati gino emikira tegisobola kuwuuba mbwa naye embwa dp yesobola oku <laughs> sakoleka agambye besimbawo nga ba independent bali myaka ataano kati bali okulaba abantu benalaba ku palamenti juzi nga boogera mwalimu segona segona yazaalibwa mu nsanvu mu etaano ayina emyaka ana mu hmm? etaano hmm, kwaliko kwaliko sewungu sewungu bamuzaala nkaaga mu mwenda ee eh. sewungu myaka ataano mugu eh, oba sewungu yomu ku mmome ye sewungu yagira mu kibiina ki sokoleke oba neyajjanga independent tabe mmome kamale okulaba beti bakireke nambos mukono beti namboze bamuzala 13 ogwomusanvu 6aga mumwenda talina emyaka ataano mugumu eno si mmome yagira mu kibiina ki oba yajjanga independent ee eh, eh. sukuliki omusajja mpadde direction nangamba gwegolabanga yajja independent eyo mome batandika ebikolobero bino myaka abiri kati bali myaka ataano sewungu yazaliwa nkaga mumwenda ju myaka ataano mugumu namboozi bamuzala tano nkaga mumwenda ju myaka ataano mugu eh, eh? <laughs> kanje buno bakanzije kulage mome a ah, nange oo oh, oh, egumire egumire taata kati katumale okuddayo katono nnyo wano mbeeko ne kyenkulaga kitegedde bulungi waliwo bamemba bafe abeewunzise ah, abaagala okugenda n'embuyaga naye twagala kubalabula nga bwolaba embuyaga ereeta weevu mu nyanja ekyenyanja ekisiru kisobola okulooza nti enyanja ligese kyo nekigoberera nekigenda mpaka ku biiki oluvannyuma amazzi ne gaddayo kyo nekifiira ku biiki ebyo ebyenyanja abaganda bye bayita emome tulina emome mu democratic party era tugenda kubeera nemome nyingi ezigenda okufiira mu biiki abamu bagenda ne bavuganya independent ezo zemome kati bakomyewo mu dp kubanga fe tuli kibiina ekikolera ku mateeka naye abamu tebayiga baatandika emize egyo nga bali mu myaka gy'abiri kati bakaddiye balina n'envi bali mu myaka gyataano naye bo balooza weevu erina okuvuga ekibiina embwa yesobola okuwuuba omukira naye wabula omukira gw'embwa teguwuuba embwa awo tutuuse omwana w'abalaalo oli yagenda nazimuwa zaali ssatu namugamba nti maserengeto eno teriyo nnyo waaka teri eno giwuube ngaogiwuuba ogitunuza mu mambuka eno giwuube ngaokitunuza mu buvanjuba eno giwuube ngaokitunuza mu bugwanjuba kimala kati eno gisimbe mu sentulo ziri awuba mpuuba eno asimba nsimbe nti kano akaseera ketulimu mu nsi ya uganda abantu nga bakyaginze nrm gye buvuddeko obadde ogiwulira state house entebe nrm nambaole era abatuula entebe ne basalawo ne bakkiriziganya ekigambo kye bayogerako jo lyabalamu ekyankwanze ne bakikubako sitampu njogera ku seke neneeke webaatuula ne bagamba nti kaguta museveni yoweri 2021 and beyond bayongero kikatiriza oyo tavuganyizibwa era ne bamuwa omukisa yeesimbewo ku lw'ekibiina kya nrm paka ye lwaliwuliranga akooye ekyo bakimuwa mu kumala okukimuwa ekyo tetukirinza kukitwala nambole nti bakikubeko akalulu ene nambole tugende mwai museveni alabe ku bantu be okuli bassentebe ba nr mu magombolola baani ah, buli omu agendeyoku nakabaasa kwegamba omuntu amatire mu mutima gwe nti owaye muzeye twazeemu netumulabako gwe baalabako mu mwaka 215 nakati banyumiza nebiri abiri twazeemu ne tumulabako wali enambooli nga bagenda n'akabaasa so si kubaako bibasalirawo nnyo kibiina kya nrm olwaleero naye bali ababede baasalawo kyaggwa bakikonamu stamp 2021 and beyond kaguta museveni akulembere uganda nga yeesimbawo mu kibiina kyaffe kya nrm ate nga tavuganyiziddwa ekyo ne bakimala era kati baliisa buti bagamba ekyo kyaggwa tulinda bulinzi kaseera katuufu we tugenda okwolesa kye bayita waaka bannaffe aba opposition okuva omwaka ogwayita 219 ekigambo ekiri ku buli senkaggale w'ekibiina oba ekisinde kigambo kyakwegatta bannange twegatte bannange twegatte naye twegatte twegatte naye nakugamba gye buvuddeko ekigambo twegatte nkoleremu ngwe yankola nti bagenda kyogera paka omwaka 26 nga boogera twegatte bw'otunuulira obubonero obuliwo olunaku olwaleero n'ogezaako kuba tooki okulaba okwegatta posibirity yaako eri luddawa nina kye nagamba 218 ekigambo bwa wakitereka kankikujjukize nakizzemu 219 omwezi gwabadde gwakusatu kalulu ku bwa president linda bacandidates banna abaana benjogerako ba opposition abo bempita abaana bajja kuba basajja of course mujja kubaamu ne bagundi eh, ne bagundi gundi bajja okuteekamu kwegamba omu enamba eyongere okuwera okitegedde ee eh. naye mwai mu seven yasooka omuteeke ku bbali linda bacandidates abalala banna ate nga abaana abo nabo basajja muyinza okuba muno omukazi naye kyentegeeza nga baneneko nga toyinza bonna kubaako yenna gwonyooma naye nkugambye nti ofcourse mujja kubaamu negundi okitegedde nayo zijja kubeera mwezi tujja okuwagikawagikamuku nti naye wesimbe ogenda kuwa sente bakaluluzi butte okitegedde yawula yawula nti kudakiika eno ekigambo ekibadde ekyokwegatta yadde kikyaliwo nga bonna kibagenda mumaaso nokuba nga batambuza ekiwulikika ngaekiwa essuubi bannayuganda nti kigambo naye nga just kisinzeeko kazigo ng'ekiri ku mutima kirala ebibiina ebyobufuzi nga bineegatta bisobole okufrontinga kandidate omu basooka buli omu kuteeka ku bbali interesti ze ng'ekibiina ne bakulembeza interesti eri national nti bwe kiba nga ffenna twagala change gwe byobadde osoosuwaza ngaekibiina biteeke ku bbali twekube mu tooki tulabe mpologoma ki esobole okugenda okufaafaagana n'engo gye bayita museven naye nga temunnatuuka ku ddaala eryo eri ogamba nti ebibiina bituuse okugenda mumaaso n'okwekolamu omulimu era bikkaanye ebibiina bye birina okusooka okwesootingira munda bwe byasootingira munda kitegeeza bajja kuba ne positioninga y'emu leero mau talina position gyayinza kujja nayo naye nga egenda kubeera acceptable eri madamu ticha kiyinza okuba ekizibu eri mwami sewungu kiyinza okuba ekizibu eri seggona kiyinza okuba ekizibu nti okujjaku bano nga bamaze okuba nga besootinze ne bamala ebyabwe bwebamaliriza ebyabwe ne bakkiriza ne bakkaanya ba nti kati aha tuli kitole yeffe era tulina okuba ne positioni emu ngaekibiina awo essuubi eryokufuna kandidate agatta opposition liyinza okulabika naye okusinziira ku ono yakutte ka famometa n'akateeka ku mubiri gwa gundi apime tempulekya bagenza okkajjako nga tempulekya ngaeri waggulu nnyo yavudde edda mu nnomo yayisizzaamu dda tempulekya eri waggulu guno bweguba musujja guyinza okuba nga gwa malaria plus plus bwaba tannatuuka ku ddala lya typhoid ngezaako kulaga opposition ya uganda wano mbeeko n'ebirala byenkulaga tukube tto kitulabe ddala kinasoboka kitya kinasoboka kitya olunaku olwaleero nti bino oba okyali awo ne mwafudisi waliyo ebiriyo ne mubibiina ebirala wasoboka okuba nga waliyo ebiriyo abasajja bajja nendowooza egamba bwe tumala okufuna kandidaeti omu ku bwa pulezidenti agenda okufaafaagana ne mwami kaguta museveni yoweri tulyoke tudde ne ku bifo bino ebiddako wansi tulabe ebifo ebigenda okuddako wansi okuli bakalule bamembers of paliamenti mhm bachairmani local gavument kitegedde bulungi bakansalas n'ebiringa ebyo nawe tutandike okubanga tufunawo omu bw'ati agenda okubanga bw'ati akwata bendera eya opposition tumanye nti wano wa fdc yakutta ebendera ya opposition afaafagane ne wa nrm wano wa dp yagenda okukwata bendera ya opposition afaafage ne nrm people power yiina esindisaani kati emikisa gyekyo najo as of today monday gifaanananga najo egiri ewala weekyo ekiyinza okubeera possible nakugamba kuwa neno wiiki eyo ewedde nakaleeta katono nnyo nga kanyuga yejjinja okulaba endowooza z'abantu naye nkugamba nti kiriza gaana omwogezi wa people power joel sonyonyi naye ajja kubwa member of parliament naye asonza embere tasigadde mabega kubanga nakulaga wano nti mwami kyagulanyi sentamu kamutume senkagali wa people power yakiraba n'agamba naye eddala okusinzira ku mbeera nga bwefaanana ndi ludda wa nti mungu asobola okuvuga ekintu kino ne bukya ku makya nti kyagulanyi sentamu abadde honorable kati ye his excellency kufuga nsi ya uganda naye baani baagenda ofuga nabo yeetaaga emirandira era kino ndozigenda kukozesa omukisa okuba nga nyanukula ekibuuzo kyali special abdulhakimu sekandi yakinsindikira lwaku nakawungeezi nasindikirako ne school fees wallahi kulwokutano nenerabira okukyanukula kuba yali ambuuza lwaki ekisinde kya people power ekyamwami kyagulanyi sentamu oli ludda waye naye kibuzo kyonzi nkisomenga bwewakimpa wano sagala kukyeditinga wano why intelligent opposition leaders distancing them hmm? sort of from Honorable Chagurany and looking for one goal. Kale. munange mbadde nkulaga kyagulanyi bwamala okulaba nti ajja kwetaaga naye kwegamba ebikonge ajja kwetaaga emirandira kwayimiridde aleme kuva eno ng'akanyugiddwa kuyingira state house naye ng'ate abamuli wansi naye baanaasangayo nga temuli babe nabyo kabagamba naye mmwe senyonyi senyonyi sijja kujja mukyalo nti katifuuka omwogezi wa gavumenti nti katifuuka ofuna opondo sebo naawe nkwagala ngaolina kyoli baako posishoni yonna gyolaba gyoba ogiramu era mugenda okukwata kalikyuleeta ne balaba nga bw'abajjidde mu nakawa asobola okufuuka memba paliamenti owa nakawa najira eyo kati mwami kyagulanyi agenda okutuula eri mu setehouse ng'abasajja be beyalinga nabo mu kiseera kiri eky'olutalo nga nabo bamaze okubanga bambadde era kyakakasiddwa nga joel so nyonyine yakikiriza nagamba kituufu nzize nzize ŋenda kubakiikirira munakawa ngaomubaka wammwe mu paliyamenti kesi stade katugikolere enakawa tumale okulaba posibirity eyokulaba nti ebibiina byobufuzi ebyopositiyon byonna nga birina ba candidates bivuddeyo nebikkiriza nti munakawa bendera ya opposition katugikwase joel senyonyi ebitundu ebisigale katusooke tubireke naye kasooke tutwala enakawa mala okulaga kinasoboka kitya nabadde jjulo wano n'abasajja ba jona nga tukyogerako wano tugamba nti eno endowooza yabannaffe abali mu byobufuzi mu opposition abamu nga bagireeta kwagala kwekuumira mu bifo byabwe nti tujja kukkaanya bwetukkaanya olwedde bano abaliyo be bakkaanya nti wali gundi tumuleka wano tuleke gona kati ate bano bajjowere abajja bo munaabakkaanyaako ddi nti kati tukkaanyizaffe nga opposition gundi aveeyawumuleko jowero naawe jangu ekyo mu equation tekiriimu bwekuba kukkaanya abali mu bifo be balina okubanga bwe batyo bakkaanya buli omu asigaze ekifo kye kati ng'olutalo olulala oluliwo lwe runo olwabano abajja bamusaayi muto nti bano oredda abali mu bifo byabwe gwebona olira nti abaopposition bakkanyiza wano balekedde gundi wali balekedde gundi oredde balekera oyo aliyo oba oyo oredde ali mu saako za politics kati bano abajja bajowere ssenyonyi bano abajja bakalule suleimaani kawempe nti baani agenda naye okugamba nti awo twalekedde kalule kati awo omuliro we gutandikidde nabo ne bagamba ke kaseera twebeereremu jewala esonyonyi wano wajje wazze olredi eriyo omubaka bamwita kabaziguluka musajja wa fdc ekyo kitegeeza kabaziguluka kino kyekisanja kyenna ekisoose oyo tomusuubira kugamba nti kati agenda kuba ngaakoma ku kimu kitegeeza enteekateeka zaayina okudda yesimbewo ekisanja ekyokubiri ku mulundi ogwo obeesimbawo empologoma zaalinga ssatu ku kifo ekyo ekyenakawa kabaziguluka owa fdc mwani kakande owa dp ruhindi owa nrm ekisinga okukwewunyisa mu kusooka kakande owa dp ruhindi owa nrm okuvuganya kwali wakati w'ababiri kabaziguluka mukama katonda amuleeta n'embuyaga ya fdc kubanga ku mulundi ogwo ekisumuluzo ye yali weevu netulaba abantu bangi n'abamu ne bagwa n'emubifo ebatasaana naye lwaki bantu baanoonyanga kisumuluzo 216 kubanga baali balaga mu mitima bannayuganda abamu ndi ntukooye kati gwe wonna woolaba ekisumuluzo gwewa buwi oba omumanyi oba tomumanyi kasitoolaba wala ekisumuluzo ah, wetwalabira abantu bangi bajja mu byobufuzi wano naye nga tebaali mmenti kuba ekyo 216 216 kati katudde nakawa kabazigulukan bwatyo bwajja nti bano bakakande baruhindi abaali bawulirwa ne babeera nti ekisumuluzo kino weevu yaakyo yabakuba bubi nnyo mwami ruhindi wa nrm wiiki ewedde bamwendoosi nga abavubuka ba nrm mu nakawa n'abakyala nabalaba ku mukolo ne baga nti ono ye waffe teri mulala akomawo kwesimbawo ng'omubaka anaakiikirira nakawa mwami kakando wa DP akulaga luli yali ntaanya naye bbiri abiri mu gumu ekintu kino alina okukiwunzika yeesimbawo era akulaga akomawo tolina gy'omutwala walala yawala bwe waalina okuba ng'ayitira kabaziguru korede nga ye mubaka ow'ekitundu kino akomawo kati jowale sonyenyaze ani gojjamu basatu opposition omu nrm kati naawe nkutwadde nkuwadde omukisa yegwe omu kuba opositioni abatuddemu kasenge akagenda okusalirawo nakawa kabaziguru kolwedde yaliyo kisanje kyekisooka kiwaddiirwa akomawo kakande owa dp yakulaga yali w'amaanyi yali ntanyi yamulemesa akomawo ruhindi owa nrm naye akulaga kiri kyali kisumulizo weevu kyaleeta kabaziguruka kino kifo kyange yewa nrm joel sonyonyi wa people power mwogezi aze kakati ruhindi wa nrm ye muteeke wali okkirize nti oyoaze wa nrm bano bali basatu ba opposition kakande dp kabaziguluka fdc joel sonyonyi wa people power aba basatu ani bani ababiri bojjamu n'ogamba ku lw'obulungi bwa opposition tusigaza gundi ansa ogirina mu mutwe gwo kati ansa gyolina eyo gikozese twebuuze bw'oba nga ansa eyo gwe gyoggyeemu emikiso olaba giri emeka bano ababiri okukkiriza nti kale tulekedde gundi njagadde kukuggyayo kino nga kisi stade veni okitwale nemubitundu ebirala ddala kabaziguluku wefudc agenda kukkiriza gyolesonyonyi owa people power nti kale nkulekedde nga naye amaanyi ageewulira era agamba nakafugako ekisanja kimu mu mpeeyo ekyokubiri akakande yagamba nti eri yali ntaanya etamenvu kintu nali mpanisa ebbango guno gwe mukisa gwokka gwe nnina guno guno guno sinza kukkiriza kunfa ababiri bayinza okukkiriza aa jowalo ssennyonyi yasobola okukkiriza mu kaseera nga kano ke bayitaako omulembe ogw'abavubuka ne people power ne weevu yaayo nti ndekere bano kati awo ansa gyesigalize bwomala okugyesigaliza then tudde ku nsonga gye twabaddeko nti emikisa gyenkanaki okulaba nga tufuna kibayita solo candidate hmm? katubbe ettaamu ya nrm nti kulwa opposition mu uganda ku kifo kyobwa president tuyina solo candidate waffe yoono yagenda okuba nga awanika ebbango ku kifo ky'obubaka bwa paliyamenti egindi ono gwe tuleese yagenda okuwanika ebbango kyokka wano nkubulidde ruhindi owa nrm naye kyesaagala weerabire mwami bala mu baruga hale sajjo event promota tomwerabira yatugamba abadde akyatalaga nakawa division ng'akola okunoonyereza alabe egurawundi efaanana etya ayagala kuleeta moses esali muyite ebebeko olwo akiikire ekitundu ekyo mu paliyamenti era nga bala mwagamba bw'asanga nga gurawundi ddala moseesi sali asobola okugigira bwati nanyenya ekintu lazima agenda ye kumufandinga kampeyini za bebekul balamwajja zifandinga naye bebekulu bwabaze abagira mu nrm naye aba emikisa weegiri nti ruhindi ne bebekul emikisa weegiri aba okutuuzibwa bo kibalina nti balina n'asobola okuba nga atuwa butobi order good enafu bonna bakiika embuga seven asera obusazi nagamba aruhind ah, aa ah, gwe nakuwa baminisita ah, lekasalyo yajje abo ba kisoboka oli kabwejjungira asobola okukisootinga opposition tebalinaayo paapa asobola kusalawo ekyo nrm erina paapa bamuyita mu seven ate owa oda ne kiba okategedde okujjako ewasigadde gyayinza okugamba nti ekale eh, kasa bonna baffe beyuze ajja yajja naye wano mu opposition temuliimu paapa olw'ensonga nti bonna bewandiise ba leaders buli omu ayagala abeere paapa kati nze yeewulira nga nandibadde paapa asalirawo opposition bwe mpulira ate nga gundi ye kyasalawo ate kyawukana ku kyange mba nina kupinga uganda yafaawo nowe tuli tuli mu mwaka 2 20 tekirizagana ebula emyezi mukaaga tugende mu nominations naye ekyo twavudde ku ki twavudde ku mome twavudde ku lumpenes yodp ekulaga kyonna kyekiri tewali kifo kitagenda kuvuganyizibwako oba gwe enambozi olimuko ne tetuganya oli w'amaanyi era ekibiina kyaffe okisitudde naye tugenda kukubako akalulu olina oyita mu kamyufu tulete gwe tuleeta senga kkuba mu kalulu bas nga tugamba pulize nambooze beti webalo osavinze naye ah, kufulaga beyala waffe owa dp yagundi emikisa emeka beti bakireke okulekera oyo ginaabaemeka sewungu okukkiriza nti gundi ankubye mu kamyufu biro byonna bitunuulire bwomala obitunuulira tulyoke tudde ku kiri kyennakugambye gye tuvudde nti ekigambo twegatte twegatte twegatte olwojasi luyimba olwojasi luyimba era bwe tumala okuluyimba waneeno mu kivulu kyaffe ku makya oba emisana ekiro nga tukola bye tutegeeza ku mitima kati wobukyenkeera ng'ensi ejajingira ku bikolwa nti naye yayogera bw'ati lwaki ate akati mu bikolwa titulaba kirala so nti olwo luyimba olwo oluyimba buli omu ajja luluyimba buli oyeta opposition ja luyimba buli omu ajja kuluyimba twegatte twegatte twegatte twegatte kati ekibuuzo ekikulu kyebagenda okuleetera twegattira ku ki <laughs> ekibuuzo tekirina ansa yaakyo gwe buuza abasiraamu <laughs> ekyaba eh, opposition kyebuuzo kyemwaleese twegattira ku ki wallahi tewali ayina ansa yaakyo ekyo n'okulayira ndayira nkugambye okukakasa nti wali ayina ansa yakyo buuza abasiraamu siraamu bano baayisa <laughs> maloboozi gajjanga ana nga basiraamu mwegatte siraamu mwegatte naye nga kibuuzo ekikulu twegattira ku ki eyo ansa kasita yabula hattali ana <laughs> kati nopositiyon ekyo ekibuuzo kye mutandise okutambuza twegattira ku ki twegatte twegattira ku ki ekyo mbakakasa tujja kumaliriza kalulu ka 221 ngali zatu zivuddeyo nga bwe zinaavaayo mulyoka ate mutandike ofuna ansa twandibadde twegattira ku kino naye kati tewali ayina ansa eyo yanga nabagamba ntera okubyogera nga njogera bitonotono bwe ntyo abitegeera gyabeera abitegedde ate mutera kubijjukira nkeera nga mmaze okukyogera ndi eh! wabulayo ennaku 16 zibale okuva leero ngaennaku z'omwezi satu kitegeeza raundi kumi eh, namwenda <laughs> linda amawulire araundi kumi namwenda omwezi guno linda kyebayita amawulire gwe kanootinge bunootinzaawo esagala mumbuuzi nyo nti naye gweobijja luddawa mwana wange nze siri mmome miraako akabaddewo mbadde ninagengezaako okubanga nfuna naddala mbadde ngezaako okunoonya mwami muwanga kivumbi honorable musajja wange webutambala bamuyita makka wa uganda nakye mbadde neetaaga okubanga mwebuuzaako ah, kubanga alina ekigambo kyeyakubyewo olunaku olwajjo muwanga kivumbi yomu ku basajja abaagala obwa pulezidenti geno bwa dp era wakati mu kubwagala ye amaze dde okuba nga yeebuuza ku beewebutambala gwayita makka wa uganda n'agamba nti okusinziira ku folowing gye yafunye n'abakikonyemu ne bagamba muwanga gwogenda okubbulula ekibiina kyaffe gwogenda okutaasa ekibiina kyaffe gwogenda okkimalamu enkaana ezikibaddemu abcd kivumbi yagambye nti ajja wakati mu kugamba nti ajja we butuukidde obudde buno ate ekitebe kya dp nga kiggaddwa ekitebe kya dp kiggaddwa era bw'otuukawo obudde buno n'osanga ng'abantu bali mu kwema <laughs> gudenafu mbadde ku kibiina kino nga ngezaako okubuulira opposition waawe eyimiridde naye ofiisi za dp zo ziggaddwa visi time si majje era si poliisi naye ekigambibwa order from abaavu abaavu yaani basenkulu b'ekibiina kya dp ab'oku ntikko be batoye order mugalezi yafeesi naye bino bizze bitya ntegeddeko nti abakulembeze ba dp aba disitulikiti bakiyamani ba dp ku madiso ag'enjawulo ba mobilizers leero babukereza nkokola okujja ku kitebe nga babagambye enteekateeka z'okulonda zengedde mu gye tutandike omulimu guno bwe batuuka ku kitebe ku mawulire genfuna galaga ne batandika okukayanirawo ng'empapula z'okulonda bagamba ye ng'omusajja kwe gamba avunaanyizibwa mu nteekateeka zino mwami sulayimaani kidandala nga mm, mm, si yasaanidde okuba n'empapula ezo siyasande okuba n'empapula ezo muzimugjeeko kati akavungano bwe katandikidde bagenza okula abantu namba yeeyongedde obungi bamemba ba dp nga bongedde okwecwacwana order from above negamba ofiisi muziggale mangu mangu muggalewo mangu mangu era n'obudde buno abavudde mu bitundu byeggwanga okujja ku kitebe bali awo bakonkomadde n'enkuba we bakubidde awo tusooke tuveewo okwo tusooke tuveewo okwo bino nja bikuddiza nja kuddiza wano olunaku olw'enkya nga bwengezaako okukwasaganya ensonga y'eggwanga lya kenya bannansi b'eggwanga lya sudaani bakedde leero nga baagala kwekalakaasa era nga bagamba nti gavumenti ya sudaani tekyabalamu kitiibwa kyonna abantu bano waliwo amakampuni munda mu kibuga haritum gayinayo woofiisi zaago batandika ne balanga ku zirediyo ez'enjawulo mu ggwanga lya sudan babagamba nti bannange mujje omukisa guguno gwe gusembayo mugenda mu nsi ya arabu emirates mugenda kukolera abu dhabi mugenda kukolera mu kibuga dubayi ekyamazima eh, mugenda kuba nga mufuna omusaala omusaala babasuubiza obukadde buli 8 kitundu mu sente za uganda obukadde 8 kitundu zemugenda ofuna nga mukolera mu ggwanga erya arabu emirates nga ba security guards kati abasudaani e bangi ne bagamba nti guno gwe mukisa omwana adaamu gwalina obukadde munana kitundu mu ssente za uganda kwobeere gwe zikusikiriza n'ogamba kaŋŋende enkwata akajja kano era kati bangi ku basudaani bagenda ne beewandiisa nebabulira ekyetaagisa muteekemu ssente bwe ziti mugende mulinnye omusajja mweta abdurahmani al zaki myaka 3 mu enabambi ono it inginiya it engineer bwafuna omulimu bwawulira omukisa guno n'agamba eguno eh, tegusobola kubanga gunsuba era bw'atyo n'alyoka agenda mu ba amanda travel agency amanda travel agency eno kampuni eri mu masekati g'ekibuga khartu mu nsi ya sudan yebadde era ng'emirimu gino era kati bwatyo abdurahman alzaki n'alyoka agenda ku yafeesi bw'atuuka ku yafeesi eno bamugamba ee twakolaganne ne security farm embagita black shields yagwanga ya emirates gweogenda kubanga okolera abu dhabi oba mu kibuga ekirala mu ggwanga erya arabu emirates abdurahman alzaki n'alyoka agamba weewaawo gwe mukisa gwange n'alyoka musajja wati obusente bwabadde asavins ebbanga lyonna ayagala kugula ploti n'abuteeka mu kino lwaki alizaki baamugamba olina okuleeta paawundi paawundi ziina kubeera emitwalo munaana paawundi za sudaani zetwogerako baababanja paawunda emitwalo munaana paawundi emitwalo munaana eza sudan bw'oba ositadde mu ssente za uganda bubanga obukadde busatu obukadde busatu ndowooza mu emitwalo awo ng'ana mu etaano Eh, obukadde busatu mwemitwalo awo nga ana mwetaana awo ze pawunda emitwalo munaana eza sudan era ezo musajja mukulu abdurahmaani naziwaayo bamala okubanga ziba zimugjeeko kubanga ye agenda kukwata obukadde munaana kitundu mu sente za uganda kati okuteekamu obukadde busatu mwemitwalo nga ana mwetaano kitono naawe oba okugamba oba nkogamba ataddemu ataddemu ofuusa yunivesita oyunivesity nze obukadde 345 naziteekayo kati bamubulira omusala gwagenda ofuna era bamugamba kakati gwe oli omu kwabo abakkiriziddwa era essaawa yonna mugenda kubanga mutikka mwolekera arabu emirates wallayi yatikka n'agenda ali ne ttiimu y'abannasudaani banne beyali nabo bw'amala okutuuka eno mu nsi ya emirates babagamba ye ne banne kati mugenda mu training egenda kutwala emyezi esatu military training babatutta okuba training okumala ennaku kyenda ye ne banne abava mu nsi ya sudan bagenda kuuma zibanka bagenda kuuma bizimbe byabagagga abcd byebabasuubiza kati kababa training ekumala ennaku kyenda military training yegenda obba waki kyemugenda okukola bamala okuba nga munnangi batrainis okumala emyezi esatu alabirawo nga babatiika babatiika mu ndege ebatwala mu nsi ya libiya arabu emirates kirimu ku mawanga agawagira omusajja geno khalifa futaali ayeekera gavumenti ya libiya kati nakugamba nti abasajja nobo kye bakolagana amawanga tegabadde nnyo malwanyi era n'abannansi b'amawanga gaabwe tebalina nnyo waaka wa kulwana kebeere saudi arabiya yeeyambisa abasudaani bamisiri abalwala lutalo lwa yemen neeyambisa abamerika abangereza bafalansa kati ne bano beeyambisa abasudan be basitule ne batwala mu nsi ya libiya bakube emundu kakati munnange abdurahman alzaki agamba batuuka mu nsi ya libiya bwe batuuka mu ggwanga erya libiya babawadde embwasi mugenda kuuma nzizi z'amafuta enzizi ez'amafuta ezoogerebwako zino amajje aga jenohalifa afutaali ge gazivunaanyizibwako naye mu kuzivunaanyizibwako waliwo ba engineers nga ba arabu emirates bano abasajja beyagalidde mu libiya basindikana abaana abakuumira amafuta gaabwe basimeyi batunda ensimbi ne ziddayo eri kati bano abasudaani abagenda okukola mu nsi ya emirates babasindisa ate mu ddungu lye libiya mugenda kukuuma nzizi z'amafuta eyo gye bagenda mu maaso n'okuba kati bakolera emirimu era kati ono agamba bwe baatuuka eno kyewuunyisa nti abasudaani enkumi ssatu ono yagenda n'ekibinja kyalimu abasudaani kinaana naye bagenda otuuka mu nsi ya libiya ngeriyo abasudaani enkumi ssatu aba basookayo edda kati mu kunyumya nabo bali babagamba owaayi besooza bwesooza naffe mwana kyali batuga tugenda mukolera dubaayi kati raba tuli waneeno mu nfuufu tuli mu ddungu nze baŋŋamba ŋŋenda abu dhabi kati raba wawendi abagenda okukwata akajja obukadde 8 sente ze uganda bana abavubuka abawakadde kamu emitwalo nkaaga eza uganda kyokka nga bakutte emmundu mu ggwanga lya libiya baateekamu obukadde 345 okusobola okugenda mu nnanga okufuna emirimu gino kakati omu ku banaatugamba batutwala mu zayid military city zaidi military city kiri abudhabi kujiita military city newandigiyise base yamaje military base bagita zaid jade wabatendekera kati ono atugamba bwebamala otutuusa wano kwekutegeera nti mm, we had been cheated abasajja bamaze okuba nga batulyakudde kubanga tutuukeeyo kampany etwala passipoti zaffe zonna amasimu gaffe bagatujjako and everything na buli kimu kyonna and sent us to a military training camp gye bayita zaidi military city gye batutwala okutendekebwa lutandika otegeera nti katitegeeza ebintu birala nnyo gwate ssebo omuntu gwe batwala okutendeka ekikugisako passipooti yo essimu bagikugjeeko na buli kimu kyonna ekikwogerako kyekyaki kati abantu bano nga bagamba twetaaga gavumenti etunnyonnyole lwaki erinnyirira ekitiibwa ekyabannansi ba sudan ng'egenda maaso n'okuba ngaekola bino byonna ne gavumenti ya emirates burai muhammad ahmada ono naagamba ke kaseera ffe kati okusitukiramu okutandika okukunga abavubuka wonna we bali tugende maaso n'okuba nga twebeereramu kubanga abakulembeze baffe mu nsi ya sudan bafaanana okuba nga tebali ku bulamu bwaffe ne batulimba ne batuwudiisa kyokka ne bamaliriza ngaekyamazima batulyakudde ekisinga okuba nga kibanakuwaza era ekibaleetedde okwekalakaasa munnange abamu ku bano emmundu ebakeeta munda mu ggwanga erya libiya baateekamu kino ne bafuna katono nnyo laba bakomawo mu nsi ya sudan abakomawo mu nsi ya sudan bwe basanga bannaabwe abalala batinkiza nti nange ŋŋende edubaayi nkole babagamba mulowooza gyebiri kati bagamba tebanaba kusatula mugende mubanje sente zemwe mu kampuni zemwawaddeyo obukadde busatu mu mitwala namu etaano era marwa hassan yomukubazeeyo kubanga abanja sente ze naye wallahi mukama katonda wa buyinza bagenda mu kibuga khalituma okubanja sente zaabwe nga the agency was closed and phone cost the manager and other employees of the agency uh, an answered ofiisi baziggala okuba akasimu ka manaja gwomanyi yali akulira amanda travel agency nosikuroli nga manaja sonko wallahi ngaakasimu takakwata kati we bategedde twabbiddwa ofiisi nzigale amasimu tegakyakwatibwa agamu tegakyaliko kati abasudaani bagamba gavumenti ya sudaani eteekedde okuba nga bwete etuliirira kubanga gana makampuni gabaddewo nga bagamanyi ne gye batutwala nga bakimanyi nti ekyamazima kutuwudiisa kututimba bbula naye bagenda kubanga batunyoonyoota kaakati esokoleka obudde ye buluwa saudi eganyi irani okubaawo